ሚዲያ ነው። ተነስ ነፃነቱን ተባብሮ በአንድ ክንድ ባስጠበቀች በጀግና ሀገር ጀግና መሆን አይቻልም እያሉ በዘርና በሃይማኖት ተከፋፍሎ ትልቋን ኢትዮጵያ አንድነቷን ቸል ብሎ ለሀገርና ለ የተማር ወጣት ሁላችንም ሀገር ነው። አንዳችን የአንዳችን አጋለ ነው። ገባህ ለሰሜኑ ምስራቁ እጁ ነው። ሲወጥ የሚያነሳው ሲደክም የሚደግፈው እጁ ነው። የምን መደገፊያ የኔ መመኪያ ስወድቅ አንቺ ክርዴት waktiga dhibaatadu ku daran tahay waktiga gar u baahan waxa aniga i walaala waa dadka ila jooga arkee waruma waruma war hadal ሴቶች ሁሉ ለእኔ ደግሞ እነሱ አካላቶቼ ናቸው።